بتول عايزين صلاتك على طول يلا زهاري ونوري واملي الدنيا بالبخور عايزين شفاعتك يا بتول عايزين صلاتك على طول نورك يا قادرة يفرحنا لما تطلي علينا احنا نتملى بجمال نور أسراب الحمام ونشوف أسراب الحمام ونشوف أسراب الحمام ونشوف أسراب الحمام ونشوف أسراب الحمام ونشوف أسراب الحمام صلاتك على طول يلا زهاري ونوري واملي الدنيا بالبخور عايزين شفاعتك يا بتول عايزين صلاتك على طول يا مريم يا أم الله أم خطاه اطلبي يسوع يسامحنا واسأليه دايما يحرسنا يا مريم يا أم الله انظري لينا احنا خطاه اطلبي يسوع يسامحنا واسأليه من يحرسنا دي شفاعتك أقوى الشفاعات دي شفاعتك أقوى الشفاعات دي شفاعتك أقوى الشفاعات دي شفاعتك أقوى الشفاعات دي شفاعتك أقوى الشفاعات شفاعتك أول شفاعة يا عذراء يا لك يا بتول عايزين صلاتك على طول يا زهري وينور